kim o'tmas bu dunyodan biz ham siz ham omonatmiz bugungina sog' yurganlar erta bitta kamomatmiz dunyo aro tasqmizu ummon aro xasmiz go'yo allohimga ming bor shukur bugun barchamiz sog'u salomatmiz assalomu alaykum yaxshilar assalomu alaykum mehribon samimiy eng asosiysi mehmon do'st o'zbek mahla bugun barcha barchangizlar mana shunday fayzli onlarda diydor g'animat ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz to'g'rimi luiza albatta juda ham to'g'ri aytdingiz yana bir bora assalomu alaykum azizlar assalomu alaykum foizli qo'shonimizga yig'ilgan qadrli mehmonlarimiz hurmatli xonimlar va janoblar biz bugun sizlarni shahrimizning eng muhtasham va eng ko'rkam tantanalar zalida ya'ni yakkasaroy to'yxonasida ko'rib turganimizdan benihoyat xursandmiz xush kelibsizlar qadamingizga hasanotlar bo'lsin deymiz albatta ajoyib hamkasbim luiza ta'kidlab o'tganlaridek bugun 2019 yilning 19 fevral sanasida barcha barcha eng yaxshi eng yaqin eng qadrdon insonlar bilan mana shunday fayzli shodiyonada diydor g'animat ko'rishtirganimizga allohimga behisob shukurlar bo'lsin Emas albatta aziz yurtdoshlar muhtaram hamyurtlar xonimlar va janoblar bu kunlarga yetganlar bor yetmaganlar bor dilshodjon muxlisaxon bir biringizga bergan ahdingiz bardavom bo'lsin oila saltanat sarhadlariga qadamlaringiz qutlug' kelishiga umidvormiz osmondan ilohiy nikohingiz yuborgani rost bo'lsin sevib sevilib yashang sevgi muhabbatlarni hech qachon tark etmasin sevgi muhabbatingizni mevasi esa solih soliha mu'min musulmon farzandlar bo'lishini mana shu yerda o'tirgan barcha barcha mehmonlarimiz qolaversa biz san'atkorlar tilab qolamiz desak aslo mubolag'a bo'lmas to'g'rimi luiza albatta juda ham to'g'ri aytdingiz hurmatli xonimlar va janoblar mana bugun barchamiz bir sabab bilan ushbu ajoyib koshonaga yig'ilgan ekanmiz yana bir bor barcha barchangizni xush ko'rdik o'ylaymizki bugungi ajoyib oqshom ajoyib kecha sizning dilingizda umrbod muhrlanib qolgay hurmatli do'stlar mana bugun ikki sevishgan qalblarimizning ya'ni dilshodbek hamda muxlisaxonlarning visol oqshomlari shunday ekan biz ularga allohimdan ulkan ulkan baxtlar tilab qolamiz ilohim baxtli bo'linglar baxtingizga esa yana bir bor hech qachon hech qachon ko'zlar tegmasin deymiz luiza albatta o'zingiz bilasiz bugungi shodiyonamiz qanday kayfiyatda o'tishi nafaqat biz san'atkorlarga balki siz aziz mehmonlarimizga ham bog'liq desak mubolag'a bo'lmas shodiyona mobaynida oldingizga tortilgan taomlardan tanovul qilib bugungi shodiyonaning mezbon san'atkorlari hamda mehmon san'atkorlar tomonidan kuylanadigan kuy qo'shiqlarga mana shu raqs maydonini bo'sh qoldirmaysiz degan umiddamiz azizlar iltimos qilamiz shodiyonani boshda barchamiz kayfiyatimizni a'lo darajaga ko'targan holda kelin kuyovlarimiz uchun bitta guldiroz qarsaklar chalib qo'yamiz tashakkur izhor hurmatli xonimlar va janoblar endi esa sizning ruxsatingiz bilan ushbu ajoyib kechamizni deya e'lon qilamiz va albatta barcha barchangizga a'lo kayfiyat hamda yoqimli ishtahalar tilab qolamiz Luiza bilasizmi bugungi shodiyonamizda o'zbek estradasining o'zbek san'atining eng yorqin ijodkorlari eng yulduz san'atkorlari desak aslo mubolag'a bo'lmas o'zlarining ajoyib kuy qo'shiqlarni mana shu kelin kuyovlarimiz tomon qolaversa mana shu yerda o'tirgan barcha barcha mehmonlarimiz tomon yo'llab qo'yadilar barcha barcha mehmonlarimizga hamyurtlarimizga a'lo kayfiyat yoqimli ishtaqa tilab qolamiz albatta bugungi kun bugungi soniya bugungi daqiqalar barcha barchangizni qalbingizda bir umr muhrlanib qolishiga albatta tilakdoshmiz shodiyonaning mezbon san'atkorlari esa professional ijodkorlardan tashkil topgan minglab minglionlab qalblarni zabt etib kelayotgan shohona vokal cholg'u ansambli kuylaydi to'ylar muborak bo'lsin yaxshilar xayrli oqshom to'ylar muborak bo'lsin yaxshilar deymiz aziz yurtdoshlar muhtaram hamyurtlar bugungi shodiyonamiz juda ham ko'tarinki kayfiyatda boshlandi o'ylaymizki shodiyonaning oxirigacha mana shunday kayfiyat mehmonlarimizni hamda bizni tark etmaydi to'g'rimi luiza albatta ham to'g'ri aytdingiz hurmatli xonimlar va janoblar demak kechamizni boshida ta'kidlab o'tganimizdek bugun chinakam yulduzli oqshom bo'ladi shunday ekan navbatdagi ya'ni birinchi yulduzli guruhimizni biz taklif qilishga shay turibmiz agarda siz tayyor bo'lsangiz biz tayyormiz demak qarshi oling estradamizning eng yorqin guruhlaridan biri Via Marokan guruhi sizlar uchun kuylaydi. Diqqat e'tiboringizni davramiz markaziga qaratib qolishingizni so'rab qolamiz, sababi ayni daqiqalarda biz kechamizning eng his-hayajonli daqiqalariga yetib keldik desak adashmagan bo'lamiz. Albatta kechamiz qahramonlari sizlar uchun ajoyib syurpriz tayyorlab qo'yishgan. Buni esa albatta birozdan so'ng e'lon qilamizmi dedingiz? To'ppa to'g'ri aytdingiz, Luiza. Ayni damda mana shu yerda o'tirgan barcha barcha mehmonlarimiz aynan kelin kuyovlarimiz uchun begona insonlar emas ana shunday ekan ayni damda barcha barchangizdan iltimos qilamiz o'z diqqatingizni yuqorida turgan monitorga qaratib qolishingizni ayni damda kelin kuyovlarimizni sevgi tarixi ya'ni love storiesni barchamiz birgalikda taxi uz media xodimlari tomonidan tayyorlangan love storyni tomosha qilamiz to'ylar muborak bo'lsin yaxshilar kelin kuyovlarimiz baxtinglar bardavom bo'lsin osmondan ilohiy nikohingiz olgani rost bo'lsin sevib sevilib yashang sevgi muhabbat sizlarni hech qachon tark etmasin sevgi muhabbatingizni mevasi esa solih soliha mo'min musulmon farzandlar bo'lishini mana shu yerda o'tirgan barcha barcha mehmonlarimiz tilab qolishadi desak mubolag'a bo'lmas albatta baxtlilarga eng baxtli insonlar ham havasingizga qarasin deb qolamiz aziz yurtdoshlar muhtaram hamyurtlar xonimlar va jonoblar fayzli shodiyonamiz davom etadi yulduzli onlar davom etmoqda ayni damda ortimizda turgan yulduzli sahnada yana bir o'zbek estradasining o'zbek san'atining ajoyib vakillaridan biri o'z iste'dodi o'z qobiliyati o'z yo'nalishiga ega bo'lgan san'atkor marhamat guldiroz va davomiy qarsaklaringiz sadosi osti qarshi olamiz sizlar uchun sardor mamadaliyev kuylaydi to'ylar muborak bo'lsin yaxshilar aziz yurtdoshlar ayni damda kechamizni eng kulminatsion nuqtasiga ham yetib keldik desak mubolag'a bo'lmas iltimos qilamiz aziz yurtdoshlar qadrli qadrdonlar bir necha daqiqalarga o'zingizni joyingizga o'tirgan holda tantanalar saroyida jimlik saqlashingizni ayni damda mana shu badiiy maydonimizga mana shu fayzli onlarni intizorlik ila orziqib kutgan insonlarni badiiy maydonimizga chorlab qolamiz luiza bilasizmi bundan bir necha yil muqaddam bedor tunlarda allalar aytib ollohdan so'ralgan kunlar yetib keldi ey ollohim o'g'limni qizimni mana shunday baxtli taxtli kunda ko'rishlik nasibi ro'za aylagin deb onajonlarimiz iltijo qilishgan azizlar tan olish kerak o'zbek jamiyatida oilani yaxshisini oshiradigan yomonini yashiradigan bu o'zbek ayoli ayol borki olam munavvar ayol borki hayotimizning mazmuni bor liza va albatta mana shu yerda o'tirgan barcha barcha mehmonlarimizga qarata aytaman faqatgina onajonlarimiz bizni bir umr ko'tarib yurishar ekan to'qqiz oy qorinlarida uch yil qo'llarida bir umr yuraklarida onasi bor insonlar hech qachon qarimaydi onajonlarimiz juda ham ko'plab insonlarning o'rnini bosa olishi mumkin lekin onajonlarimiz o'rnini hech kim hech qachon bosa olmaydi azizlar kim onasini yaxshi ko'rsa bitta guldiroz qarsilay eshitilmayapti tashakkur izhor etamiz albatta juda ham to'g'ri aytdingiz hurmatli xonimlar va janoblar biz yana bir bor barchangizdan o'z joylaringizni egallashingizni va diqqat e'tiboringizni davramiz markaziga qaratib qolishingizni so'rab qolamiz sababi ayni daqiqalarda biz foizli kechamizning eng his hayajonli ya'ni eng kulminatsion nuqtalariga yetib keldik desak adashmagan bo'lamiz elor bilasizmi biz farzandlar uchun bu dunyoda eng aziz eng qadrli insonlar bu bizlarning onajonlarimiz hisoblanishadi shunday ekan hurmatli xonimlar va janoblar keling sizning muldiroz va davomiy qarsaklaringiz sadosi ostida biz mikrofon qarshisiga aziz mo'tabar onajonlarimizni taklif qilsakda albatta ular o'zlarining chiroyli dil izhorlarini bugungi kechamiz qahramonlariga tilab qolishsa ayni damda fotimaxon hamda hilolaxon onajonlarimiz badiiy maydonimiz siz uchun muntazir kuyov bolamiz onajonlari fotimaxon onajonimizdan iltimos qilamiz bekorga xalqimiz bir gapni ko'p aytmaydi qizi borning nozi bor deb ayni damda qudangizni oldilariga borgan holda o'zingiz bilan birgalikda mana shu badiiy maydonimizga olib kelishingizni iltimos qilamiz luiza bilasizmi onajonlarimiz mana shu shodiyonada eng baxtli insonlar qatorida chunki bu kunlarga yetganlar bor yetmaganlar bor albatta judayam to'g'ri aytdingiz elyor bilasizmi odatda biz tabrik so'ziga onajonlarimizni chaqirganimizda butun to'yxona larzaga kelar edi lekin qarangki bugun bizning to'yxonamiz jimjit azizlar kimda kim onasini chindan ham yaxshi ko'rsa menimcha gulroz qarsaklarni balandroq balandroq tarzda aziz mo'tabar onajonlarimizga taqdim qilishadi azizlar mening har bir duoda so'raganim xudoda umringiz bu dunyoda uzoq bo'lsin onajon barchaga baxt yor bo'lsin barchaga taxt yor bo'lsin barchaning jondan suygan onajonlari bor bo'lsin deganlar guldiroz qarsaklar eshitilmayapti